el consumo y producción sostenible es un tema delicado en la actualidad, en el ámbito textil, en el alimenticio o en el que hablaremos hoy, los componentes electrónicos. Os pondremos en contexto. En 2017, cuando tuvo lugar el boom de las criptomonedas como el Bitcoin, las gráficas de ordenador las cuales usan en granjas minando para conseguir monedas virtuales estaban a un precio asequible. La gente comenzó a comprar GPUs en grandes cantidades a buen precio, y debido a la alta demanda, se agotó el stock y subieron los precios de manera desmesurada. Entre 2020 y 2021 la situación ha empeorado. La subida exponencial del Bitcoin a casi 50.000 dólares, cuando al principio de la pandemia estuvo a 4.000 dólares, la escasez de trabajo en fábricas de componentes por el COVID-19 y la dificultad para la obtención del silicio ha hecho que la producción de tarjetas gráficas, placas base y CPUs suban a un precio equivalente al 300% de su valor base de mercado. La nueva gama de tarjetas gráficas RTX 3000 casi no ha pisado el mercado y ha provocado que el mercado de segunda mano se haya inmerso en unos sobrecostes drásticos. En resumen, bajar los precios conlleva un superconsumo, e inversamente si los precios son altos, tiende a crearse sobreproducción ya que la gente se muestra reacia al consumo de dichos productos. Siempre y cuando la producción y el consumo se encuentren equilibrados se alcanzará el objetivo. Uno de los ejemplos más conocidos sobre la producción y consumo excesivo es el de la obsolescencia programada, una estrategia de las empresas tecnológicas que consiste en determinar o programar la vida útil de un producto por falta de repuestos, debilidad de actualizaciones, etc., e incitar al cliente a comprar nuevos productos en menos tiempo. Pues sí y no. Lo más correcto sería crear el stock justo y necesario para que al ajustar su precio, tanto el empresario como el cliente queden satisfechos. Conseguir este equilibrio resulta complicado, consigamos una gran parte de mercado sostenible para el bien común no solo en cuanto al dinero, sino también por el bienestar del planeta.